Всем привет! Меня зовут Максим. По поводу... Давайте разберем момент <clears throat> держания удара самой защиты. И вообще, как это происходит. То есть, ну, соответственно, подводная часть, да? Мы идем, идем, идем по реке. Ну, примерно со скоростью 25-30. Ну, крейсерская такая скорость. И вдруг у нас сейчас вот такенный камень. Ну, или вот такой. Соответственно, <clears throat> если мы натыкаемся на него торцом, у нас происходит откидывание мотора. То есть от удара его забрасывает наверх. То есть это называется гашение удара, это еще придумали на заводе. То есть, а мы лишь защищаем сам редуктор от того, чтобы он не треснул. Конечно, откидывание сработает при условии, что у вас собачка разблокирована. Если у вас собачка заблокирована, соответственно, у вас будет удар мотор никуда не откинется. Скорее всего, да, 99% он останется живой, но тральница у вас будет на излом, то есть в обратную сторону. И оторвать тральниц шансов больше, чем повредить сам мотор. Поэтому никогда не забываем откидывать. Касаемо столкновения <clears throat> с подводным препятствием. Ну, со средним камнем. То есть я не беру какие-то там плиты, где может быть боковой удар, да, и то, скорее всего, он придется на какой-то из лепестков. Потому что они сделаны а, под таким углом, чтобы винтом не зацепить камень. То есть, соответственно, <clears throat> угол верхних песков и, соответственно, нижних. Они как раз по радиусу винта сделаны. Даже если при боковом столкновении камень находится не прям перед вами, да, как вы идете по воде, а где-то чуть-чуть сбоку. То есть в любом случае мотор может просто вот так вот чуть в сторону развернуть. Это по личному опыту. То есть я уже так попадал на такие камни, на подводные. Его можно вот так вот развернуть и подкинуть вверх. Было такое, что у меня вот так вот забирался. Ну и, соответственно, ничего страшного при этом не будет. По поводу самих лепестков. <clears throat> Задают вопросы, да, люди. Не слишком ли они короткие? То есть э, малый выпуск за винт идет. В основном, когда идет работа винта, то есть, когда винт работает, да, он крутится, у меня заветвление. То есть, он, если вы стартуете с мелика с какого-то или с песчаного, с галечного, то есть, включаете скорость, дали газу, он поднимать будет камни за винт. То есть, если сделать выпуск сюда, дальше винта, самих лепестков, то при наезде на мель они начнут играть за счет своей большей длины. То есть металл мы понимаем, что у нас тройка, и он недостаточно такой жесткий. Чтобы это компенсировать, придется делать двойную пластину. Это минус будет чем? Это будет плюс вес, естественно. А как отразится это на скорости, я уже не могу сказать, потому что так я не делал. В принципе, делать так и не советую, и не стоит. А особенно <clears throat> если вы часто очень двигаетесь перекатом. Поэтому стандартная длина лепестков, да, их можно увеличить сантиметра на 2, но не более того, потому что будут травлены с винтом. Особенно если при очень хорошем ударе это лунный камень и его загнет. Потому что, ну, вечного ничего нет, да, и железо, оно любое гнется. Либо по температуре, либо руками, либо в тисках то просто вин заклинит и ну, последствия могут быть печальные. Исходя из этого, выбрана такая длина лепестков. Только исходя из этого а не потому, что мне так захотелось. Так, ну здесь добавить в принципе больше нечего. Про откидывание мотора я сказал, про его удары препятствия я сказал. Теперь снимем защиту, зажмем ее в тиски и будем хреначить ее чем-нибудь тяжелым. Кстати, да, ну я уже показывал, как она одевается, как она снимается, то есть это еще старый образец который вообще изначально делался. То есть он э, на двойной, вернее, него с двойным креплением за КП, воинскую фасонную плиту, если кто типа будет придирчивый, что такое КП, почему полностью не говорим. Мне уже сделали это замечание иногда, а, иногда один раз. То есть <clears throat> сейчас крепление, ну, это вы можете все видео посмотреть, там все подробно я объяснил. Оно идет одной скобой, скажем, одним крючком, да, цепляется за сельскую плиту. Раньше делалось с двумя. Вот так вот она крепилась раньше. Ну и также она зажимается одним болтом. То есть она стоит четко. Ну теперь давайте мы ее снимем, заодно и покажу. на 10. Поворачиваем гайку. все, пойдем ее дубасить. начнем хренячить и проверять качество сормоушла на излом. Отвалится, не отвалится. Начнем с молотка. давайте посмотрим. другие плоскости, плоскости не выгнулись. Давайте теперь вот эту часть проверим. Саму вот эту пластину. швов, что они не ломаются. Как мне заявил один на форуме, не буду называть его ник, но он сказал, что здесь это все сломается при ударе, это все отвалится. Один хороший удар и все. В принципе, хороших ударов было не один. И наглядно я изогнул ее, чтобы было понятно, что это не сломается. Ну, надо тут теперь выпустить. Топор поломал. Собственно, вот, что получилось. Вот так будет наглядней. То есть я ее раздолбал, грубо говоря, всю. Ну, я, наверное, даже выгибать не буду. Хотя можно выгнуть и поставить обратно на мотор. Ничего не будет. <coughs> То есть на зло тавтология. Это в отместку злопыхателям, которые утверждают, что она сломается, ничего она не выдержит, никаких ударов. Это причем удар в стационарно закрепленном состоянии. То есть надо понимать, что при наезде на препятствие на подводные, да, сила удара компенсируется отбросом мотора. То есть, если он в незакрытом положении, не <clears throat> заблокированно находится. Ну, это касаемо моторов после 9.9. На 9.8 там фиксаторов нет. Соответственно, он подъем у него сам отстреливает. Но ну, я надеюсь, этот краш-тест, скажем так, черпал вопросы по поводу ее ломкости и так далее. Что она сломается и тому подобное. Ну а сейчас покажу для чего я делаю внутренний коренной шов. То есть две детали со сточенными гранями. И заварю коренной шов, потом обварю верхним швом. То есть здесь это вообще прототип. Я над ним издевался как только мог. То есть э, и делал коренной, и просто сварной шов делал сверху коренного. И без него, и долбил, ломал, гнул, что только с ней делал. Выпрямлял, потом дубасил ее, красил, опять выпрямлял. В общем, это подобный кролик. Живет, претерпела все пытки, скажем так. Лепестки тут были. Сначала узкий, здесь широкий был лепесток. Ну, здесь два узких по бокам, да, здесь был широкий, здоровый. Я это все срезал. То есть оставил карман, вот эту станину. Сделал два широких, один узкий. То есть, ну, это на испытание все делалось. Как оно себя поведет. Будут ли сюда мелкие камни попадать при э, работе винта. Ну, в общем, всякое было. И принципе, добавить ничего, вы сами видели все. Ну, давайте теперь попробуем, ну, вернее, не попробуем, а я вам покажу, зачем я делаю коренной шов и сверху финишный шов. Ну, итак, сейчас сделаем коренной шов. Зачистено, зачистил с двух сторон, соответственно, здесь и снутри, с обратной стороны. Проварим тут, проварим с той стороны. Потом зачищу серединку, и разрежу его, и посмотрим на сам сварной шов, как был сварен металл. Надеюсь, будет видно. А, светофильтра нет, поэтому жмуть буду орать глаза. сожалению, железяки нету другой подложить, чтобы не горели тут. Давайте на весу что ли сделаем, чтобы не горело. Глаза Gracias. Так, ну теперь мы ее распилим пополам, зачистим и распилим. Так, ну вот шов снутри зачистил с двух сторон. И сейчас в этом месте пополам распилим и посмотрим внутри. удачи. Надо, конечно, чтобы подостыло. <clears throat> Давайте вот так. То есть, ну, собственно, вот. надеюсь, вопросы отпали по поводу проварка, не проварка и так далее. Почему я делаю коренной шов <clears throat> на при, точнее, сварке защиты. В каждом месте делается коренной шов. Будь то просто стык, либо на вар кармана. <clears throat> ну, как карман наваривается, допустим, да, сверху вот так вот. Деталь ставится и обваривается. То есть там только идет наружный шов. Внутри, соответственно, ну, проварить Возможность, конечно, есть, но потом защита не оденется, Поэтому карман проваривается двойным швом, коренным и финишным, что исключает его, просто, попросту говоря, отлом. Э, добавить, в принципе, больше нечего. Если что-то я упустил или забыл, спрашивайте, я не знаю, пишите письма, звоните. Если будете в комментариях вопросы задавать, ну, не факт, что очень быстро отвечу, потому что не всегда я там смотрю по возможности. Ну, в комментариях к видео имеется в виду. Ну вот, в принципе, касаемо краш-теста и сварного шва, как он выполняется мной на защите, как я его делаю. Потом, естественно, это шлифуется, но не до ноля, то есть финишный слой, он как бы бугорочек будет небольшой то есть внутри провар полностью, и бугорочек наплавление идет. И все, ну и потом это все, естественно, грундуется, готовится под покраску. Покраска не входит в эту стоимость, заявленную в 4000. Покраска отдельно, то есть э, в нужный цвет, если вам необходимо. Но по опыту люди приобретают ее в грунтованном виде, а потом, если надо, самим красят. Если кто не хочет или нет времени, или желание красить самому, можете сразу заказывать цвет, вам доступные цвета э, красный, синий, черный, белый. Если уж какой-то эксклюзивный, то можно поехать поискать краску. Ну, соответственно, это согласуется заранее. Ну, в принципе, вот и все, что хотелось показать в этом краш-тесте и в сварных швах.